No importa cuánto tiempo haya pasado entre sus besos. es verdad o es puro cuento. No hay nadie que comprenda lo que es. No hay nadie que me diga cómo hacer. Vivir, sufrir violencia. Sufrir, percibir ausencias. ¿Y quién te dijo?